के यानी जितने लोग पाप में पड़े हुए हैं आज भी आज की तारीख में वे परमेश्वर की महिमा से रहित हैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं परमेश्वर के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं है और जब परमेश्वर के साथ किसी व्यक्ति का संबंध नहीं होता है तो क्या होता है उसके जीवन की कोई दिशा नहीं होती है उसके जीवन की दशा बड़ी खराब होती है क्योंकि परमेश्वर ही हमारा सृष्टि करता है और वही हमें दिशा प्रदान करता है प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं जब प्रभु यीशु के साथ किसी का संबंध जुड़ जाता है तो जीवन की वास्तविकताओं को समझने लगता है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन की वास्तविकताओं को जानने लगता है प्रभु यीशु के साथ संगति रख करके वो इस बात को जानता है कि प्रभु यीशु ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलते हुए वह परमेश्वर तक पहुंच सकता है मेरे प्रियो